Это на границе с Украиной. Да? Очень близко. Эм, Недалеко. Сидели сами? Да. Э, какой срок? Ну, полтора года. Вот полгода оставалось и уехал. а за что? Кражи, грабеж. Это первый срок был? Второй. Первый срок колония поселения было полгода. А за что? Тоже кражи. Семья есть? Мама? Мама есть, отчим, две сестры, брат, жена. Э, ребенок родился вот год и месяц сейчас, дочки. И жена есть, и ребенок, да? Да. да. Это уже ребенок родился, когда были э, в ВТК, тюрьме. да? да? В тюрьме. А что грабили? О, человека ограбил по пьяни. Ну, там получилось так. А работали где-то на работе? Да. Кем? Э, ну, сначала грузчиком работал на макаронной фабрике, угу. а вот перед э, тюрьмой я на, э, в похоронной службе. Кем? Ну, Гробовщик? Да. Гробы копали? Да, да. Копал, а, да, скали, закапывали. А какая зарплата были, была? Ну, я скажу, хватало на жизнь. <laughs> Ну, по-разному, конечно. Ну, средняя? Э, ну, в среднем две с половиной выходил. Чего? Тысячу рублей. В день? Да. То есть в месяц это где-то 60? Ну, да. А жена чем занимается? Занималась? Дом. Домохозяйка? Да. Как вообще вот это все произошло? Вагнеровец, правильно? Да. Ну, кто приехал в колонию? Ну, приезжал Пригожин. И, Лично? да. И с ним были вот два сотрудника чувака Вагнера. Вот они приехали, ну, сказали, что будет чистый лист, э, зарплату там пообещали, ну, хорошую. И все, как бы, ну, такой же шанс упустить, потому что сейчас никуда на, ну, судимостью не устроишься на работу. А они там пообещали то, что можно даже типа в полицию пойти работать. Ну, я подумал, что дали второй шанс как бы исправить себя. У вас э, красный браслет. Что это означает? Поднимите, ну, пожалуйста. ВИЧ-инфекция. ВИЧ-инфекционированный. А, а, это Вагнера? Ну, повесили этот браслет. А, да. Они всем ну, вешают. У кого вот ВИЧ-инфекция, вешают красную. А у кого э, гепатит, белую. Это чтобы, когда ранен, чтобы понимали, что кровь, да? Да. да. А ВИЧ где подцепили? Э, на воле. Ну, употреблял наркотики вот до того, как женился. Угу. И как-то получилось так, что вот. Это а что, внутривенно, да? Ну, употреблял внутривенно, да. Это а что, героин а, был? А? Героин? Ну, как, пару раз маком кололся, а потом эти наркотики, соль. Угу. Ну, вот. Инфицировалось через, э, через иглу, да, я так понял? Ну, Возможно, да. Я ну, сам как бы даже не понял, как. Там либо через иглу, либо через половой. Ну, то есть не знаете, да? Да, непонятно. Хорошо, <laughs> как то есть... произошло. Смотрите, оставалось полгода, да, то есть... Э, и вы пошли из-за того, что чистый лист и деньги. День, денег сколько? Э, Обещали? Да сказали, вот первый месяц, то, что у нас учебка, 100 э, тысяч, а потом по 200 тысяч. Но в ноябре я услышал, что с октября нам подняли еще зарплату не 200, а 240. Угу. Вот. Жена у меня в декабре получила вот, за два с половиной месяца 403 тысячи. Это как э, наличкой я... или на карту? Наличкой. Наличкой. Да. А как это все происходит? Э, ну вот я ей, когда звонил, она сказала то, что вот ей позвонили, сказали приехать в Курск, угу. с ней там встретится человек. Все. После того уже, как она ну, встретилась, получила, я тоже с ней разговаривал по телефону. А, получается, она приехала там, ну, села к нему в машину, все, он дал конверт, и все, она вышла и поехала а домой. А когда подписывали контракт, да, э, стояла ваша подпись? Я понимаю, а с другой стороны чья? И печать? Ну, я на это внимание не обращал. Но ну, печати были. Были. Но Вагнеров? Не обращал внимания, честно. Ну, и факсимили Пригожина, если э, мне также рассказывали. Э, когда зашли в Украину? Ну, у нас вот привезли, переодели. И Это все, учебка было? у нас уже была на базе отдыха «Дружба» ну, как бы это ЛНР, по-моему. Угу. И все, и потом нас, ну, постоянные движения, там, передвижения у нас были только ночью. Угу. И, ну, непонятно, куда нас возили, там, постоянно все закрывали. А в плен когда взяли? А, в плен взяли 17 э, по-моему, января. А где? 17 или 18 э, под Солидаром. Какие задания должно был, был ну, лично ты исполнять э, по солидарам? Или группа? Идти вперед. Штурм? Да. Там, ну, оттуда работают там утесы, снайпера, пулеметы. А у нас командир, ну, кричит, бегите вперед на пулемет. Утесы, минометы, это со стороны ВСУ, да? Да. А как бежать? Ну, прям прямо вот так вот брать и бежать. Группами отправляют, там по 25 человек. Все, группа ушла, ну их всех убили. Следующую группу отправляют, и вот так группа за группой. И ну, потихонечку, получается, продвигаемся. А продвигаетесь или не очень? Ну, по чуть-чуть. За ну, счет мяса пушечного просто? Да, за счет пушечного мяса, но больше никак. Смотри, а вот, ну, а там вот, э, видя это все, да, вот сами как бы заки Вагнера, они не говорят, ты что, сумасшедший, куда мы будем идти, там лупят со всего. Ну, пойдешь назад, свои пристрелят. А есть загранотряды? Ну, как бы командир там, ну, морду разбивает. Вот я лично видел, как морду разбивает. Что это значит? Это, ну, какая ситуация? Ну, те, кто назад убегает. От пулеметов, да, украинских? Да. <laughs> И что, бьет просто? Ну, связывают, забирают оружие, бронежилет снимают, связывают и все, и пинаем. Обнуляют или нет? Ну, пока еще не, ну, не видел. Но ну, случаи были? Вроде как в, в, моем подразделении не было. А слухи вот, э, есть? Э, слухи есть, да. Что обнуляют? Что обнуляют, да. Если ты ну, назад типа, побежал, типа сразу же там говорят, ну, то, что 500 -й. Угу. Все. Это многие стреляют, да? 500 -й. Да. Ну, кому ноги, кому вообще могут просто завалить и все. Сказать, что так погиб. Ну, в нашем подразделении вот только лицо разбивали и все. И опять на передок. Ну, под пулеметы беги. А сколько человек в Витаках сидело? Э, ну, в колонии? Да. У нас маленькая колония, там 200 человек всего было. А Поехало 43. Это четверть фактически, да? Ну да, одна четвертая часть почти. И все по солидар? А, нас раскидали всех. Ну вот, э, именно вот с моей колонии, я вот ну, в госпитале был, был раненый, угу. месяц лежал. Ну и там... А это где? Э, лежал я в Кировске. Угу. Ну, были такие моменты, когда можно там было увидеться со своими. И вот всего я увидел троих, я четвертый, получается, больше. Ну, никто ни за кого не, не слышал, не видел. Вот. А смотри, у меня такой вопрос. Вот эта война, да, это куча крови и так далее. Ну, а вы не ставили вопросы, например, там с гепатитом С, с ВИЧем и так далее, что идут? Для них это не проблема? Ну, я думаю, нет. Ну, вот ребята меня когда ранило, э, мне, ну, ранило чуть ниже колена, пуля пролетела. И у меня варикоз, вот варикозную вену пробило. Много крови потерял, ну, не мог сам идти. А вот ребята меня когда оттаскивали, они ну, не обращали внимания, то, что у меня ВИЧ, как бы, ну, у них задача вытащить меня, как бы, ну, и они гордятся этим, когда вытаскивают каждого. Ну, это, ну, отдельно у нас есть, которые чисто вот оттаскивают трехсотых, ночью они забирают двухсотых, как бы с этим, ну, проблем нету. Смотри, у меня вопрос. Старый Оскол, это ну, почти граничит с Украиной, правильно? Ну, Сколько да. километров? Ну, до Харькова, я не знаю, часа четыре, наверное. Часа четыре, да? Ну, вот э, россияне часто приезжали или там в Харьков, да? Мне харьковчане рассказывали. А у меня мама раньше сама ездила в Харьков, там вещи покупала. Да, шопиться и так далее, другие вещи, да? да? Э, но как бы две страны граничат. У тебя чисто шкурный интерес был, да, идти? Ну, да. Ну, нам вообще, как говорили, то, что, ну, ЛНР, ДНР, короче, там сейчас э, мы воюем с э, нацистами. Там американцы, негры, немцы. Вот. Типа там, ну, украинцев нет. Я ну, смотри, вот мне тяжело вот это поверить, да, вот, вот я там еще понимаю какой-то там из-за Урала, из какого-то там Юпинска-Пупинска, да, с России типа приезжает, но старый оскол, мать ездит в Харьков, да, есть дела. Есть дела. Это же ну, большой город. Да. Миллионы людей там живут, да? Это большой индустриальный город. Э, это уже декабрь месяц. Ты же знал, что Харьков не сдался и воевал, правильно? Да. Знал это. Какие негры, какие натовцы и какие американцы? Вот, ну, я лично у тебя спрашиваю. Ну, ну телевизор нам как бы... Ну, у нас телевизор включали только музыку, ну, в колонии. Как бы, ну... Ну что? Когда все это началось, ну... Ну, слушай, ну, то есть Пригожин приехал, ну и ты ему поверил? Ну, все поверили, вот все пошли ну, ты же оттуда родом. Ты что, не мог сказать, слушай, лысый черт? Да там украинцев, вот э, как украинцев нет? А где испарились украинцы? Я просто не понимаю, ну объясни мне. Ну, типа их нету. Вот. То есть 40 миллионов взяла и уехала или как? Ну, я не понимаю. Не Объ... знаю. Объясни мне. Вот они сказали, что там только... Как это... Как он сказал? Ну, вот в Америке, типа, она набирают добровольцев на войну и при, прилетают, привозят сюда. Ну, типа, уже обученных там у них. Хорошо, что не так, давай стереотизируем, что не так с американцами в Украине? Ну, просто теоретически. Ну, не знаю, как бы. Я пошел, как бы, воев, ну, на военную службу, можно сказать. У нас приказ есть приказ, но я думаю, это для каждого будет. Каждый ну какой будет приказ здесь? Такое. Смотри, какой приказ здесь приказ? Ну какой приказ здесь приказ? Ты же добровольно подписал, правильно? Да. Добровольно. Но. За лава. Деньги стимулом были или что? Или идеология? Не знаю, я вот пошел чисто, чтобы ну, жизнь поменять. Хорошо, при... чтобы Это жизнь поменялась. Самое... Шкурный да. интерес, шкурный интерес. Нахрена вот <laughs> ты сейчас стираешь мне дикуху о нацистах и фашистах? Это как вот нам говорили. Вот я когда убедился, что ну, только одни украинцы, больше нет никого, и тогда я уже понял, что ну, зачем я вообще все это сделал. Слушай, у меня... Даже... У меня вот, понимаешь, такое ощущение, у меня иногда даже крыша едет от этого всего, да? Вы живете в стране 140 миллионов большого балова, походу, или как? Получается так, наверное. <laughs> Ну, ну как? Ну то, то есть, как бы, свой народ, вот этот Путин, вот эта вся пи***ть, она просто держит за идиотов и баранов, а вы ведетесь на это все, походу, или как? Не, ну, президент у нас ну, нормальный, Нормально, вроде, да? как бы. Ну, конечно. Ну, пенсионерам как бы, ну, ага. помогает, а там, э, многодетным. Ага. Как бы, ну, в этом молодец у нас президент. Молодец. А вот в плане войны, как бы, ну... Так кто виноват в этом? Именно вот в этой войне? Да. Вот непонятно. Ну, ну президент точно не виноват. Ну, как бы, как вот я Понимаю, что ну, началась же война с 2014 года вот в ЛНР, ДНР. Да. И вот все это время была война, и потом просто ЛНР, ДНР попросила помощь у России. А чтобы Россия ну, начала помогать, надо, чтобы ЛНР, ДНР ну, официально стала Россией, чтобы мы туда могли зайти. И вот как бы, ну... Хорошо, смотри. Вот эти как бы, э, как бы зеркальную картину рисую, да, Белгород? Вот Встало пять человек и просит Владимир, Владимир, э, Владимир Александрович Зеленский, веди войска. Это же как бы приграничная зона. Заходить украинцам спасать там? Ну, по документам <laughs> всем будет, но станет Украины. А по документам Донецкий, и Луганск чей? Укра... Ну, Украина вообще. Да. Но я тоже тебя спрашиваю, да? Зачем Россия зашла, если по документам Донецкий, и Луганск? Украина бы сама справилась с ситуацией. И у меня зеркальный вопрос. Пять сумасшедших выходит на улицы в Белгороде, делает видеообращение, качает ситуацию и говорит, Владимир Александрович, помоги, русские задолбали, мы хотим здесь БНР, Белорусскую Народную Республику, заходить украинцам, помогать с танками. Не знаю даже, как ответить, честно. Ну, хороший вопрос, правда, от меня? Да. Хороший. Вопрос хороший. Ну, так как бы. Ну, Почему ну, Украина не новая? Ну, понятно, что ну, вообще происходит, вот, что, что э, Россия хочет сделать вот с этим, с ЛНР, ДНР. Но ну, ты же пошел воевать, объясни мне. Я как украинцев, что Россия хочет сделать? Зачем шла на Киев, на Херсон со всех сторон? Можно мне объяснить? Я даже не знаю, зачем она шла. Хорошо, значит... Нам вот говорили тупо, вот ЛНР, ДН, ДНР. Э, то, то, что там э, начали, э, ну вот, кто там жил, ну, граждане Украины, они вот просили помощи, то, что там, типа, как нам сказали американцы, негры там начинают насиловать, убивать, ну, без причин. И вот, как бы, нужна наша помощь. Вот мы пошли а просто, ну, чисто логически объясни мне. Америка – это сильная страна? Ну, я думаю, да. Экономически, в военном? Я думаю, да. Сильнее, чем Россия, правда? Чем Россия? Да. Ну, тут спорный вопрос. Спорный, да? Конечно. У них, может быть, там, ну, а, одно что-то там, много там а у, у нас там другое что-то много. Ну, Какая средняя так. зарплата в Штатах, ты думаешь? В Америке? Да. Даже не знаю. Не знаешь? А пенсия? Тоже не знаю. В России, я знаю, ну, 25 зарплат. Ну, мне в комментах пишут, что это все неправда, что средняя пенсия в России 25. Америка одна из самых сильных стран мира экономически и одна из самых богатых. Зачем американцам ехать в Донецк и Луганск кого-то насиловать? Просто мне объясни. Ну вот как нам Пригожин рассказывал, мы послушали, как бы ну, человек, который будет эм, дважды герой России. Кто? Это, ну, Пригожин. Пригожин? Ну, у него, да, две звезды висит. Вот. Я думаю, ну, как бы человек должен быть ответственным по-любому. Ну, Ты знаешь? Обманывать тоже не будет, я думал. Не будет? Ну, думал так. Но ну, обманул? А, ну, показывается, обманул. А если бы Пригожин пришел в костюме Батмана тогда, вы бы подумали, что это Батман? Ну, повесил человек себе две звезды. Ну, просто ж так тоже, как бы там, там видео снимали. Ну, Куда эта страна смотрит и все? Так каждый может навешать себе и ходить по городу. Ну, похоже, что так. Ну, пусть будет герой себе, да? Ну, а нацистов и фашистов вам же вешали лапшу? Но вы это все слушали. Да, слушали. и много, верили. много кто пошел. Так и Даже мне. молодые ребята вот были там, три месяца им оставалось там, до конца и Ньютон ну, тоже нас слушались, тоже поехали. Так что агрессионе, это агрессионе такие тупые, вообще без критического мышления? Ну... Получается так? Получается так. Мы добрые. мы добрые? Добрые, ну и вот что нам скажут, мы начинаем сразу верить. Вы добрые? Не задумываемся. Ага. А знаешь, сколько военных преступлений в Украине сейчас расследуют э, ну, украинские правоохранительные органы? Что сделали добрые россияне? Я интернет уже полтора года не... Но ну, я тебе просто число назову. Сейчас украинские правоохранители расследуют более 65 тысяч э, военных э, преступлений. Это сделали добрые русские, как ты говоришь. насильством, мародерством, убийством. Много вот я в лагере, когда был, там, ну, говорили, что вот по Белгороду прилетали ракеты. Ракеты, там, беспилотники долетали до Белгорода. Ну, как бы вот э, тоже вот это вот наслушаешься, то, что, ага, там по Белгороду уже начали ракеты прилетать. А как бы я ну, родом оттуда, как бы надо, надо же э, тоже защищать. Обидно тебе, да? Ну, конечно. Да. А давайте сделаем немного причинно-следственную связь. Ну, я вот тут побыл пока, вот телевизор, мы смотрим каждый день. И вот я смотрю, у меня аж прям душа разрывается. Думаю, ну зачем нам это нужно вообще? Вот эта вот война как бы, ну она как бы бессмысленная, можно сказать. Потому что она, она долго будет идти, эта война, это по-любому. Потому у что... тебя, вот у тебя душа болит за Белгород, да? А у меня душа болит за Солидар. Который вы и лично ты пи***чили. Это вот это СВО началось 24 Но нам, февраля. Нам кроме автоматов ничего не давали. Да мне похрен. Ну вот честно тебе скажу, вот мне лично похрен. Ну, если, Украина, да, если Украина раздолбет БНР, Белгород. Это не жалко. Пойми. Украина же отвечает, правда, защищается. Ну, конечно. Так почему ну, жалеть нужно Белгород? Я просто не понимаю. Ну, вы же зашли сюда, правда? А что, Украина должна была сдаться или как? Просто объясни мне. Да нет, почему сдаться? Ну, тогда это логически, что Украина пи***чит по Белгороду, правильно? Согласен? Ну, ну в ответку. Да. Как бы, эти туда пуляют, те сюда пуляют. Это все понятно. За что ты лично воевал? За новую жизнь себе, правильно? Да. А за что умерло более 140 тысяч россиян здесь? Ты же много трупов видел под Солидаром, правильно? Да. За что они все умерли? Можешь мне объяснить? Ну... За две звезды Пригожина или за что? Ну, большинство тоже вот пошли из-за чистого листа. У кого-то срок, например, там, ну, 20 лет ему еще сидеть. Ну, вот, и смысл мне сидеть 20 лет, если я могу полгода. Я не об этом. Армии же имеют какие-то идеи, когда воюют, правильно? Нам вообще ничего не говорят. Ну вот э, где я постоянно был, там одни зэки. Вот у нас был один командир э, с воли, Ашник. Все, он просто вот вперед, вперед постоянно. Все, а так в основном ну, одни зэки. Как бы никто ничего не знает, никакие там, э, как это, ну, не, не приказы там, не, задачи какие у нас стоят. Ну, никто ничего не знает. Просто вот нам показали по карте, объяснили, так, мы сейчас идем сюда, там, должны там, за вот такое-то время там, взять. Все. И пошли группы. Потом вот вытаскиваешь двухсотых, трехсотых. Смотри, ты говоришь, что э, Путин молодец, ты его уважаешь за то, что поднял зарплаты и так далее, э, но в войне он, скорее всего, не виноват, да? Ну как в войне не виноват? Даже, ну, это понятно, что э, его слово как бы закон. Ну кто верховный главнокомандующий страны? Президент. Путин. Ну, конечно. Ну, ты, а за что его тогда уважать? Столько украинцев умерло. Ну, Города разрушены, и столько вот заков кладет. Не знаю, на в Старом Осколе жил, меня все устраивает, если честно. А ну, зачем вот, сюда приехал? Так нужно было оставаться в Старом Осколе. Ну, сюда поехал из-за чистого листа, чтобы, ну... А цена за высокая. Цена за высокая. Ну, типа, Украина — это другой народ. Ну, так нужно было там пи***ть вот этот весь Белгород. Нужно было подойти к Пригожину и сказать, слушай, а давай по этому, по Белгороду. И начнем все с чистого листа. Ну, согласен? Не знаю. <laughs> Нормальный вариант бы был. Хочешь сказать что-то украинцам? Да. Ну, чтобы они держались, как бы не сдавались. Ну, мы, конечно, тоже, но ну, если президент скажет нам отходить, мы отойдем. А если он не скажет то придется держаться до последнего, пока не умрем все. А так вот. Готовы умереть? Честно, сейчас уже нет. Ну, а какую тебя Я как бы пришел, но ну, были мысли там, да, там убьют. Думаю, ну, зато там, жена там и ребенок там, будут гордиться мной. Вот там отец там герой России, там, ну там же посмертно дают нам. пять лимонов, да? Ну, пять миллионов, да, и там, ну, крест дают. А герой за что? Я просто не понимаю. Ну, Непонятно вообще. А смотри, ну, где... вот мы сами, если честно, вот, ну, не понимаем, что вот происходит э, в, в Луганске, Донецке, ну и вот эти вот места, где идут сейчас бои. Хорошо. Вот смотри, у тебя контракт на полгода, да? да. Вот сейчас юридически тебя обменяют. У тебя стоит выбор, да? Или возвращаться назад, или кувалда. Может такое быть, правда? Все возможно. Все возможно, правно? Да. То есть мы не... Что мне... Ну, как бы, ну, осталось тут меньше месяца. А кто его знает? Может, завтра обмен. А И еще говорят... Скажут, подписывай, либо расстреляем. Ну. Что, вы веришь? честно, не знаю. Когда вот, ну, подставят ствол к голове, там уже, ну, мысли о другом было. Сейчас я скажу, что да, пусть расстреляют, а когда уже ствол в голове, там совсем по-другому будешь думать. Но ну, такой вариант будет. Может быть, правильно? Ну, может, может быть, но ну, 50 на 50. Как бы сейчас народу мало уже. Ну хорошо. Непонятно. Ну зато жена будет иметь 5 лимонов и черный пакет с тобой. Будет рада? Жена будет рада. Ну, я думаю, ну, конечно же, ну, не рада будет, но а что поделать? Жизнь такая. Да. Вот мне один, ну, тоже Зек говорит, вот, говорит, все, кто гибнет, говорит, судьба у них такая погибнет. Я говорю, ну ладно, там, говорю, из 100 человек там, ну, пятеро погибли, но не 90. Из 100 человек 90 погибли, и 10, ну, 300. Ну, такие цифры, да, среди вагнеров? Ну, большинство, да. Ну, вот 50 уходит, вот две группы по 25, это 50. Из них возвращается ну, человек 7. Россиянам что-то хочешь сказать? Россиянам? Угу. Я даже не знаю, что им сказать. Ну, чтобы не переживали вот, за тех, кто попал в плен, за своих россиян. Обменяют, поедем домой. Кто знает? Откуда ты знаешь, ну, кто ну, обменяет? По-разному, все вот по-разному говорят. Вот кто говорит, там обменивают и отправляют домой, ну, обмести, отместируют как бы. Кто наоборот говорит, что на следующий день тебя сразу на передок отправляют. Кого, ну, То есть не переживай. Не, непонятно, кого слушать. Ну, зыки, это... Они даже на, на зоне начинают, там, один говорить одно, и пошло постепенно, все меняется разговор. Не, пере, не переживайте, и так большинство перейдем в черном пакете, правильно? Ну, такая жизнь под Путиным. Можно и так сказать, правда? У русских такая судьба. Ну, я считаю, что те, кто пошел воевать, они знали, куда они идут. Я, конечно, ну, когда в армии служил по срочке, да, у меня было желание ну, там, повоевать, стать настоящим мужиком, но я не думал, что ну, на войне будет все так тяжело. Особенно, ну, сейчас, в 21 век, как бы. Как воюет ВСУ? Как воюет ВСУ? Отлично. Я бы сказал. Ну, в плане вот артиллерии. Прям вот работают очень хорошо. Наши, ну, не умеют. Они, получается, то занимаешь позицию, прыгаешь в окоп и сидишь просто. Со стороны ВСУ по тебе бьет, и наши еще накидывают. Вот ты был в армии, хотел стать мужиком. Что главное для солдата? Ну, для солдата или для, ну, Вообще, воен... для, военного. для военного? Для военного чистый автомат. А может другое? Знаешь, почему ВСУ так хорошо воюют? Мотивация. Они знают, за что воюют. Это а... понятно, что ну, за свои земли. Да. А вы как бараны просто идете на убой, на пулемет и все, потому что там какой-то да. долбанутый Владимир Владимирович Путин вам говорит, а потом командир на месте. Вот и все. Вот и в этом большая... Ну, я думаю, если Владимир Владимирович знал, знал бы, как ну, происходят все вот эти операции, ну, он бы изменил бы все. Изменил бы, да? А ты знаешь, что вообще такой Пригожин? Я его вот один раз... Э, ну, вообще, ты знаешь, кто такой Пригожин? Но ну, как говорят, что он повар Путина. Да, ну то есть он бы как бы приближенный, да, к Путину. То есть повар Путина не скажет Путину, что посылает вас на такой пи***ц. Ну, не, ну посылать как бы это одно. Вот, например, так, так а э, кто... на учебках нас ничему не учат. Учат просто вот одна стойка и окопы копать. Все, больше ничего. Так, так, так может просто от вас избавляются? как биоматериал. Вот мы с ребятами как бы собирали, ну, собирались, там бывало, там, сядем, там, чаю попьем, пообщаемся. И у нас были такие мысли, то, что, ну, как бы, два дела сразу делают. Как бы и истребляются от зэков, и, ну, и делают то, что ну, нужно. Там. Так, может, Путин в курсе этого все? Вот это я не могу сказать. Я не так близко к Путину приближен. А может, все-таки это правда, да? Ну, мысли есть об этом. Правда. То, что так, оно и есть. Потому что, ну, вот э, по тюрьмам приезжали сначала вот Вагнер приехал, потом э, кто там, Ахмат, Министерство обороны. И вот именно зэков прям дергают там обещают одним там, пообещали там по 200 тысяч, ага, мало народу, давай попробуем по 350 тысяч предложить, вдруг согласятся. Ну и ребята есть, есть ну, едут. А там, может, до 350 не, не дойдет, еще за 200 на 200, правильно? Ну, согласен? Ну, можно, можно так сказать.